据媒体报道，美国与中国的外交政策负责人在阿拉斯加第一次正式直面交手。台湾孙文学校总校长张亚中发文指出，两国的修昔底德陷阱已不可避免。张亚中认为，在此次会面前，北京是持守势，主张一山可容二虎，太平洋大的可容下中美两国，但此次会谈，北京决定平视华府。 张亚中指出，类似战国时期的抗秦，目前美国视中国为价值观不同的虎狼之国，必须合纵围堵之；而北京则是以经济力量联横相关国家，合纵与连横对峙时，两岸关系已不再只是两岸的关系，而是华府与北京强势对峙下的一个战略斗争点。张亚中最后指出，历史上。 合纵国的战略目标是不要让秦国出函谷关，而秦国必须要出函谷关才能成为一山之虎，函谷关就是关键斗争点。在国民两党战略失能的决策下，台湾已成为中美较量的函谷关，能不为乎？在这里，张亚中引用了中国战国时代的一个经典案例，把台湾的地缘位置比作函谷关，言外之意很明显。 那就是中国能否崛起，成为与美国比肩的一个世界性大国。一个根本性的因素在于能否东出函谷关，去争天下，也就是能否收复台湾。仅仅从地缘位置上来讲，台湾本身的确非常重要。两岸统一也成了衡量中国是否崛起的重要标志。台湾虽然是中国的，但当下却是美国围堵中国第一岛链的关键一环。 只要台湾还孤悬海外，无论其处于什么状态，都不过是美国围堵遏制中国的工具，也是第一岛链的关键一环。因此，只要能够收复台湾，第一岛链将不攻自破。届时，中国的战略缓冲区将大幅扩大。客观而言，这也是传统意义之外，台湾对于中国的重要性所在。所以，中国如果想成为世界性大国， 实现真正崛起，收复台湾本身至关重要，这也是衡量中国综合国力的一个根本所在。台湾问题是中国内政，这没有任何疑问。但历史证明，在具备足够的实力之前，因为各种各样的外界干扰，中国解决台湾问题的能力如果尚且不足，就不可能实现两岸统一。这就是现实的残酷。台湾已成为中美较量的函谷关。 没错，两岸统一就是中国崛起的标志。东出函谷关的比喻不甚恰当，但中国有自己的雄心壮志。众所周知，对于秦国而言，东出函谷关是有着明确的历史使命的，那就是消灭六国，一统天下。这与中国当前和平发展、合作共赢的理念并不一致。中国是要收复台湾不假，但这只是因为台湾是中国不可分割的一部分。 仅此而已。中国无意借台湾这个跳板去和美国进行博弈或竞争，以谋求更大的影响力。但同时，需要强调的是，中国作为一个大国，有自己的雄心壮志。国家主权和领土完整不能被侵犯，正当的发展权益也应该得到最基本的保证。否则，中国是不会答应的。任何试图欺负、压迫中国的行为都是不可接受的。 在中华民族伟大崛起的道路上，台湾不能缺席。台湾无论如何是一定要收复的，这不以任何人的意志为转移。在收复台湾的问题上，无论外界如何解读，都改变不了一个事实，那就是台湾是中国的，这就足够了。剩下的就是努力去解决问题。如今，台湾当局试图勾连海外势力，以武拒统，霸权主义虎视眈眈。 军事干预企图强烈，还有个别不怀好意的邻国想要借机捅中国一刀。同时，国际社会也不乏一些跳梁小丑，有意拿台湾问题做文章，对中国进行敲诈勒索。无疑，台湾问题非常复杂，面临的阻力也非常大。但这些统统都不是理由，也阻挡不了两岸统一的大势所趋。当前的中国已经具备了足够的实力和自信。 解决台湾问题就在不远的将来，就在这一代人，这没有任何疑问。从新中国成立至今，不过短短七十二载，但中国已经一跃而起，成了世界第二经济大国、第三军事强国。但相对于收复台湾，不值一提。所以在为取得成绩感到骄傲的同时，还需继续努力，争取早日实现两岸统一，把高铁修到台湾去。 这才是真正的大事，当然也是中国是否崛起的关键所在。